kepala saya. Kalau pelan-pelan begini tak mengapa. Dia ketuk kuat, kuat begini. Begini lebih kuat. Ah, saya menunjukkan action dia mukul saya saja tadi. Ini sudah apa ni, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel MD TK bagaimana kabar kalian saya harap semuanya dalam keadaan <laughs> sehat pastinya cuy ya dan oke okay, kali ini uh, kita akan nobar lagi cuy ya nobar lagi sudah cukup lama ya kita nggak melihat film Piramli lagi cuy dan ada rasa kangen tersendiri cuy ya karena kemarin saya lihat-lihat video saya kembali cuy ya saya baca-baca komentar korang, dan saya mendapatkan komentar yang cukup banyak ya ini mungkin salah satu requestan yang paling banyak cuy ya yang mana kita akan mereaksi lagi atau nobar bareng film piramid yang berjudul masa-masa manis ya masa-masa manis di sini seperti biasa cuy ya saya sudah berusaha banget cari original film piramid tapi tapi saya nggak dapat sosial media di internet emang nggak ada cuy jadi menurut saya nggak gampang cuy ya untuk mencari original film Piramli yang sebenarnya cuy dan insya Allah kalau memang pandemi ini udah berakhir saya jalan-jalan dan saya akan harus membawa pulang film-film Piramli cuy koleksi film Piramli cuy pastinya ya oke okay. dan tanpa banyak cakap lagi cuy karena ini durasinya panjang banget jom kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy tiga dua satu hmm. oke oke okay, seperti biasa cuy kita uh, nonton dari nostalgia warna ya makan nanti. Tak apalah. I pergi Kedah, you tunggu. You datang sini, I tunggulah. Taxi, Encik. Nurkia, mana beg you? Ada di dalam. Taxi, tolong ambil beg dalam, ya. Baik, Encik. Wah, ini lokasinya di mana ni, Encik? Bilik yang I nak tinggal tu di mana? Dalam Tapi dia sebut lah. Kedah tadi, Encik, ya. Sewanya, 30. Tak apalah, Nurkia. I dah cakapkan kat bos. Bos kata, you boleh start malam ini juga. Bandar Kuala Lumpur ni besar ya. Ha, oh, ini kan lokasinya. Itulah besar. Di Kuala, lokasinya <laughs> di Kuala Lumpur ya. Saya ni dari sini. Kawan saya datang dari Kedah. Kedah? Amboi, jauhnya. Saya dengar tadi Encik ke sini nak cari kerja. Kerja apa Encik? Kerjanya kurang baik sikit lah Encik. Kerja kurang baik tu kerja apa Encik? Encik Norkiani jadi guru. Guru sekolah. Guru sekolah? Guru sekolah tu bagus Encik. Ya. Yeah. Saya Kok enggak baik? Pernah juga cita-cita nak jadi guru sekolah. Tapi sudah terbantut. Terbantut? Macam mana boleh terbantut? Macam mana saya tak terbantut? Baru saja saya belajar empat huruf, A, E, C, D Guru pun mati Apa sih Oh dia ikut belajar Baru belajar A, B, C, D Gurunya udah mati ya Ini baru baru lihat saya ini cik ini pemeran ini. Berdua ni dah kahwin ke belum? Hah? Melarat <laughs> pula. Kepo, kepo. Kami ni itu nak bagi ingat hidup di kota tak sama dengan hidup di kampung. Tak hmm? apalah, hmm? kami berdua dah dewasa. Taulah uh, eh, kami jaga diri kami nanti. Ya, yeah, ya. Yeah. Jikalau sekiranya Encik berdua mau pertolongan, carilah saya di taxi Di sini semua orang segan sama saya. Baik. Macam mana? Baru-baru ini kita adakan peraduan. Hmm? Semua orang kalah dengan saya. Sebab itu orang second dengan saya. Asik sekali. Peraduan makan. <laughs> ternyata ternyata peraduan makan tapi dari logatnya tadi kayak ini ya logat-logat Jawa gitu ya peraduan KL Taxi Mak Mina? Oh, Mak Mina Encik nak tinggal ini rumah? Ya, kenapa? Ya, ini rumah memang bagus Ya, ya Mana dia yang nak sewa bilik tu? Itu dia dah sampai Sewa kamar, sewa bilik Siapa nama Encik? Nurkia Oh, Encik Nurkia, jemputlah naik

Ah, yang ni bilik kerani loya juga. Yang sana bilik kerani pingpong pong pek pot. Ping pong pot tu kerja apa Mak Mina? <laughs> Itulah yang jual barang beli barang tu. Oh, import and export kot. <laughs> ah, dia lah tu. Ping pong pek pot. ah, bilik tu lah. Bilik tu apa? Ah, bilik tu bilik cikgu sekolah. Silakan masuk. Mari masuk. Silakan. <laughs> Silakan. Inilah biliknya Cik Norkia. Elok tak? Elok tak? Boleh tahan, Mak Minah. Hmm. Baik ini, taruh mana, Cik? Taruhlah di sana. Berapakah sewa ini, Cik? Tak banyak, Cik. <laughs> Tiga ringgit setengah saja. Hmm. Nah, ambillah empat ringgit. Asik sekali. Terima kasih, Jek. Kalau Encik berdua perlu kenapa-apa pertolongan, inilah adresnya. Asik, ada adresnya juga, Cik. Siapa namanya? JP? JP. Justice of Peace? Bukan, jawab peranakan, <laughs> Selamat tinggal, Encik. Encik, selamat tinggal. <laughs> Makcik. Tunggu tunggu Ji. Ja, Jafar pernah kan? JP? JP. Justice of Peace? Hmm? Bukan, jawab peranakan Ji. oh, jawab peranakan ya. Selamat tinggal, Makcik Pepak Pepot. Lucu juga ini, Ji. Tapi kok Pandai saya baru lihat ya, cik. Situ, ya? <laughs> Elok juga. Mak Mina ni dah lama janda. <laughs> dah lama janda ni. Mak Mina, bilik mandinya di mana? Oh ya, mari Mak Mina tunjukkan. Kamar mandi ya, bilik mandi. Ha, ah, sini bilik mandi. Ha, ini bilik tandas. Ha, bilik tandas. Cuci baju, cuci di sini. Ha, ini dapurnya. Bagaimana? Suka tak? Ni piramli kok enggak muncul-muncul ya? Suka Mak Minah? Kalau dah suka, Mak Minah tu... Hmm? <laughs> Mak Minah tu nak minta lah. Duit aduan dulu. <laughs> Aduan? Aduan? Nak aduh kat siapa tu Mak Minah? <laughs> Bukan. Itu cakap orang putih. Minta duit. Cakap orang Melayu ni. Alah, duit penduluan aku tu? Oh, eh, <laughs> Uang muka. Ha, ke depan. Ke depan tu lah. <laughs> ya, Mak Minah. Terima kasih, nak. Mak Minah, ada matun, matun. Ya. Ah, rasa Mak Minah ada agak. Nanti Mak Minah cari. Apa, Mak Minah Mar- ni selalu lupa lah. Oh, martil ya. Terus nah, mari kita ubahkan barang dulu. Mari lah, Angkat ini dulu. rumahnya dirombak. Lah. Ah, oh ini piram eh. lesi. <laughs> Bising. <laughs> Bising banget. Bodoh. Tak baca punya orang. <laughs> bersebelahan, bersebelahan kamar cuy. <laughs> Tambah bising. Eh, ha? Tidur kah nak apa kah yeah. Kedepan, kedepung, kedepan, kedepung Oh nak kerja tak boleh pelan-pelan sendiri kah Kedepan, kedepung otak. Tolol. Bahlul. Tak ada otak. Tolol bahlul. Oyo oh, sebelah kau jangan wail-wailkan aku tau. Bilik ini bilik aku punya. Aku bayar sewa. Aku boleh buat apa yang aku suka tau. Oh, kau bayar sewa ya? Hmm. Abang kau fikir aku tinggal bilik ni free ke? Aku yeah. tak bayar sewa. Kalau dah sama-sama bayar sewa, diam sajalah. punya kasar. Maaf, Nen. Ya, kau si salvation. Maaf. Behon sakyaf. Ya, Maaf. Maaf. Baru muncul sih, ternyata tetangga ya. bintang utama piramid ini nama-nama yang main kayaknya banyak baru ya Darwis manusia aku oh, pemain musik ya musik di klub ini sih

Betapa susahnya main saxophone ini cuy Baru lihat aja ini udah udah nampak susah ya. Kapah Kabana mengadakan extension hingga pukul 4 pagi. Baik. Sampai 4 pagi cuy. Gelap. <laughs> Pulang subuh. kerja lagi. Silakan. Ini mesti orang sebelah punya kerja ni. Kalau dia tak pukul paku, mesti tendang dinding. Apa itu? Sambar aku ni jatuh. Oh. Astaga. bertengkar subuh-subuh. Tetangga yang lain marah. akan kembali. perang udah perang. Ya? Iya. Iya. Yo yo Iya, iya, iya. pasal tengah malam ni <laughs> Keluar aku lagi aku yang lain Oh sikit awak lah kata ya Dia orang buang barang ni kalau kena pelahan begini kita tak apa Ini <laughs> kuat begini mana boleh tahan Apa apa boleh jadi kan begini Awak ketuk kepala saya ni Bukan ketuk itu tunjuk action tu I... Tunjuk action sampai bergoyang kepala saya begini Ay? Kepala saya goyang-goyang kan Nenek saya tak pernah goyang kepala saya tau Oh nenek awak tak pernah goyang kepala awak ya Kepala saya What? yang awak ketuk ni Ha? Awak ingat yeah. kepala Apalah kamu berdua ni? Macam budak-budak lah. Hari dah nak subuh ni. Ya, ya. Ada kan praktik kan? awak fikir, ha? Saya meleraikan dia bergaduh, dia ketuk kepala saya. Kalau pelan-pelan begini tak mengapa, dia ketuk kuat begini. Begini boleh kuat.

ibu kos datang, ibu kos datang. Ibu kos ni juga kena je. Mereka berdua yang berkasih, ya Allah. pusingnya ya Allah. Bagaimana bisa tenang ini? Astaga. Celaka punya sebelah. Terkejut aku. Nanti kau. Yeah main lempar-lempar lagi. Astaga digunting cuy <laughs> hilang Pas banget ya. bangun kerja lagi bukannya kerja semalam udah jam 4 kerja Neng mau nak kerja lagi ni. Pagi, Cikgu. Tak pagi. Cikgu guru musik kah? <laughs> Ini belum bertatapan, cuy. Ini belum bertatapan. Oke, okay, kita break dulu ya. Oke, okay, kita lanjut lagi. 3, 2, 1. Barulah senang sikit. Sakit hati bila tinggal kat sini. Nah, eh, dinginnya tuh pagi-pagi mandi. Thank <laughs> you. Apa tu tulisannya tu? Masa bujang? Ada lagi rupanya. Aku ingat dah melingkup pergi kerja dah. Hmm. Sejuk. Kopi semalam. <laughs> kopi semalam. Sejuklah kopi semalam. orang sebelah. Hari apa tak boleh cakap baik-baik sikit ke? Ha? Baiklah kawan, santayung, buat hati dinda. Tolonglah pelankan sikit radio tu sayang. Kalau nak santap pun santaplah. Tak payah pakai background music. Dinda di sini dah beradu. Sayang, nyawa, intan payung, nyampa. Intan payung, nyampa. Hmm. Macam itulah cakap. Astaga ditinggiin Malah ditinggiin puluminya sih Astaga, memang cari gara-gara ya. Cuman makan ya, cuman sarapan, putar musik gitu ya. gila tu dah merambus pergi kerja agaknya. <laughs> Barulah aman sikit. Oh, temannya datang. Apa khabar? Khabar baik. Belum tidur nyenyak gitu, <laughs> ketuk lagi. sebelah Ayu, tak ada apa pula yang jatuh Astaga Dua kali kena Nengkia, apa yang punya ke depan tu? Buat nangka jatuh dah <laughs> Bueno, que... Mana you dapat buah Bukan buah nangka lah. Kita tengok lawan sebelah tu, belaka. Kulit pisang dibuang ke bilik air. Nasib baik tak mampus. Ha, ya, ya, ya. Jahat orang sebelah ni ya. Haa ha lah. Ha, nak pergi post office. Sebab itulah datang. Nak temankan you. Iyalah, I nak kirimkan duit untuk mother I di kampung. Apa you nak buat? I nak bayar hutang. Bayar hutang? Astaga, dia buang sampah. Dia buang sampah. sampai licin. Kenapa bunga bilik eh? itu harus ada lubang di atas, cuy? Nurkia, Nurkia. musik ke? Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Ha, pagi murid-murid. Duduk. Ngantuk <laughs> banget dia. Apa yang tulisannya itu? Murid-murid, sekarang baca apa yang cikgu tulis di papan hitam. Ya? Baca seorang demi seorang, mulai daripada Nordin bin Hanafi. Ha, baca Nordin. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Buruk olahraga ke? Cikgu suka Senang ya jadi guru macam ni. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Cikgu suka main bola. Gegas. <laughs> Hari-hari cikgu tidur. Mari kita main. Hari-hari cikgu tidur. Mari kita main. kesehatan. Ya, cikgu juga. Selamat pagi. Murid-murid semua boleh duduk. cikgu, <laughs> cikgu hari-hari tidur. Cikgu sehari. Cikgu. Sehari. Cikgu. Ha? aku suruh baca apa kamu bila. <laughs> Ya, selamat pagi, cikgu. Ya, selamat pagi. Cikgu boleh datang ke pejabat saya sekarang juga. Ya, cikgu. Ke pejabat saya sekarang. Ke ruangan saya. Kenapa kau tak kisah cikgu bisa datang, ha? Oh, kepala sekolah ya. Cikgu besar. Thank you. enam kali didapati cikgu tidur di dalam darjah. Enam kali? Saya minta maaf, cikgu. Cikgu, saya mendengar khabar cikgu ada bekerja di kelab malam. Benarkah oh, begitu? Dua kali kerja, ya. Maksudnya, malam dia kerja di kelab malam. Hmm. Pagi Ini jadi guru. Ini adalah satu pekerjaan yang salah di sisi undang-undang, cikgu. Sebab kita menjadi kaki tangan kerajaan tidak boleh berbuat demikian, cikgu. Cikgu, begini sajalah. Jikalau cikgu sayang kepada pekerjaan kelab malam, hmm? cikgu berhentilah daripada menjadi guru. Tetapi jikalau cikgu sayang kepada pekerjaan menjadi guru, itu pulang maklum pada cikgu. Cikgu, saya berjanji di hadapan cikgu. Mulai hari ini, saya tidak akan bekerja di kelab malam lagi. Ya, itu bagus, Cikgu. Sekarang Cikgu Harus boleh balik ke ya? ya. Terima kasih, Cikgu. Uh, Cikgu Sa'ali. Saya, Cikgu. Jikalau Cikgu nak bermain muzik sekali-sekala, boleh. Tak jadi salah, Cikgu. Mak ingat petang ni tentu Mak Gak terima duit tu. Yalah. Lepas ni, you nak pergi ke mana, Rosnah? I dah janji dengan Abang Rashid nak tengok wayang. You nak ikut tak? I nak pergi shopping lah. Oh, shopping. Ini dia lagi ni, cik. Ha, itu pun dia datang. Betul tak time I janji? Betul. Nokia, you tak mau tengok wayang? Lain kali lah, Abang Rashid. Betul. Tengok filem mau Wayang, ya? Bioskop ceritanya sih. <clears throat> budak tu <laughs> Dia ketemu itu <laughs> Wah Lo oh, kayaknya piram dia tahu ini sih. Sehari. Boleh tahan. <laughs> Boleh tahan. Laki dia agaknya. <laughs> Oh, kira kirain lakinya aja. pentahuan Kaki angkat lah Oh dia tahan Apa? Apa? Tahan di pre Ketahuan dia tak nampak tadi cuy ternyata dia tahan pakai kaki ya terima kasih encik kalau eh. tidak tentu duit saya hilang uh, jangan panggil saya encik panggil saya Shari. cikgu Syari Shari. Syari, kasih, cikgu nama saya Nurkia oh <coughs> hmm, Cik Nurkia ni nak ke mana? Saya ni pusing-pusing makan angin saja. Hmm. Cikgu? Uh, saya Cik ni pusing-pusing makan angin. Sekolah dan tak tahu nak pergi mana-mana Cik Nokia. Hmm. Uh, cikgu, zoo negara di mana Cikgu? Cik Nokia nak pergi. Boleh saya tolong tunjukkan? Yes. Ini masalahnya cuy, mereka enggak. <laughs> Wah, udah pegangan tangan. pacaran. Saat yang bahagia datang sekejap saja Namun dalam hatiku tidak dapat melupa Tidak dapat melupa kasih yang jelita jawab duka Kandalah harapanku kekasihku sayang Ini perempuan baru pertama kali lihat juga Atau ada film yang pernah saya lihat Yang saya tidak tahu sih ya sebutlah, oh sebut namaku selalu sayang banget cuy ya kualitas gambarnya kurang bagus ya coba kita dapat yang original cuy malam. Bekerja malam? Kerja malam? Uh, di mana Cik Nokia bekerja? Saya juga menjadi guru. Guru? Guru malam, uh, sih. Mengajar di sekolah mana, cikgu? Uh, eh, sekolah masak-masak. Oh. Oh, jadi pertemuan hari ini di antara cikgu dengan cikgu juga, ya? Ya. Ya. oh sama-sama cikgu. Cuman ini kerjanya malam. Nena. Eh, sure. Boleh, Ren. Nena, apalah. Sikit dah lagi, aja cakap Allah, Alah, kasi sekarang lah. Ay, tak boleh. Udah pacaran, cuy, boyfriend. itu ya kalau dansa pakai apa ya pakai tulis nama ya tulis nama ke apa tadi kan? joget dulu dulu <laughs> tu lucu banget cie, kelakar. Gitu. lagu ini fokus udah fokus dia cuy ah, murid-murid sekalian, sekarang keluarkan buku kira-kira dan buat kira-kira apa yang cikgu tulis di papan hitam. Ah, keluarkan buku sekarang. Buatkan buku kira-kira, buatkan keluarkan buku. Bagus berhitung ya kira-kira <laughs> udah nggak tidur lagi dia sih <laughs> suara. Ya? Selamat pagi. Murid-murid mua boleh duduk. Uh, Cikgu Sari. Ada hal apa Cikgu Sari? Uh, Cikgu, petang ini kita ada mesyuarat tergempa. Saya harap Cikgu jangan usahakan. Mesyuarat tergempa. Yeah. Hmm. Meeting ya? Eh?

Good evening. Hai. Kemana cikgu sehari ini? <laughs> Hilang Ka- lagi? Kabur dia. Hai. Ah, Tadi ada di sini, cikgu. Ada? Ya. Baru lagi sekarang. <laughs> Alasan ini ah. alasan. Cikgu, saya minta maaf cikgu hari ini saya tak boleh bermesyuarat sebab perut saya ini makin menjadi-jadi cikgu. Cikgu sakit? benar je. Ah, saya ada ubat cikgu. <laughs> Ah, ini ubat cikgu makan. Eh, tak boleh cikgu, doktor pesan ubat lain tak boleh masuk dalam perut saya je. Kalau masuk terus jadi kanser. Kanser? Ya, cikgu duduk sekejap pun tak boleh. Duduk pun tak boleh cikgu. Makin duduk makin panas cikgu. Meletup-letup macam bara api di dalam. Betul. Cikgu, saya pulang dulu cikgu ya. Baik. Terima kasih cikgu besar. Alasan tu alasan. Segala keputusan mesyuarat ni saya bersetuju cikgu. Ha, ya dah. Ada dah. Ada dah. Ada dah. Ada dah. Ada dah. <laughs> Tegu Sari ni memang ada-ada saja helak. Ya, ya. Memang tu. Tiap-tiap kami tu ada saja helak. Itu nasib baik tu. Kalau <laughs> nenek dia kahwin, tak Nenek dia kahwin dia tak datang juga cik Nah, perempuan yang ikan terjanji nih. saja adikku yang kupuja tenteram semula hati gundah dapat membang indah Oh datang Dia datang atau menghayal sih? udah berapa lagunya nih sih? Udah tiga kan? Dua. Uh, <laughs> cikgu mengajar lagi malam ni, cikgu? Ya, mengajar, cikgu. Uh, dalam mengajar apa sih? Cikgu ada berapa murid-murid? Ada 40 orang, cikgu. 40? Ih, banyaknya. Ah, kalau begitu marilah saya hantar cikgu pulang ya. diantar pulang ini cuy ini eh, serius diantar, diantar pulang cikgu kita ni dah lama berkenalan di hmm. mana hmm. cikgu tinggal saya tinggal tepian jaya cikgu Oh, saya tinggal jauh. Jinjang, 60 batu dari sini. Ah, jauhnya. Hmm. Uh, cikgu, bolehkah kita berjumpa lagi? Bila? Hmm, minggu depan. Di mana? Hmm, tempat biasa jam? Uh, tiga setengah. <laughs> Boleh. Aduh, rumah aku. Eh, cikgu ke kenapa cikgu berhenti dekat sini? <laughs> Cikgu. Saya nak buat rambut, cikgu. Oh, buat rambut. Eh, cikgu jangan lupa minggu depan, ya? Baik. Buat rambut? Oh ke salon ceritanya ya. Oh mereka berdua ah, sama-sama sembunyi yang ya. kembali. Hai, Encik kata nak pergi ke Jenjang. Jenjang? uh, <laughs> lain tahun kita pergi, ya? lain tahun. daripada sebelah kan. dah ada kawan oh, okey berarti pertama itu dia tulis di situ ini cuy. Masih lajang, sekarang dah ada kawan. tengo, ya tengo, ya tengo. nggak ada cuy ya oh dikit lagi nih pertengahan cuy <laughs> oh dia tadi ini cuy keluar dari Billy nanti kita lanjut lagi cuy ya nanti kita lanjut karena udah pertengahan ya cuy ya jadi tolong dipahami lah cuy ya oke cuy film piramli yang satu ini tuh apa ya uh, saya nggak tahu mau jelaskan gimana cuy ya, karena kita belum tengok sampai habis tapi menurut saya apa ya buat kita tuh kayak apa ya deg-degan gitu ya uh, dan satu lagi cuy yang jadi pertanyaan buat saya cuy pekerjaan perempuan ini tuh guru malam itu kayak gimana cuy karena di sini nggak memperlihatkan dia mengajar masak gitu ya apakah dia benar-benar seorang penghibur layaknya tadi itu berdansa gitu cuy kurang bisa komentar di bawah cuy ya supaya saya paham kayaknya di situ saya nggak terlalu tangkap cuy ya karena dia bilang tadi seorang cikgu cikgu masak dan kerjanya malam mana ada guru yang